құрметлі қарақалпақ халқы халқымыз күн түсіп тұрған екен Сілермен және мен шарафуддин абдрахманов қожелі тв каналының блогері оралбай ініміз жиырма төрт каналынан құдай қаласа қожелінің базарындамыз қожелінің базарында кірмей жатыр кіріп кіріп болсын әзір сәлемдесеміз salomlashamiz бір адам кірді, екі адам, үш адам кірді, әстең кете береміз әзір, себебі уақытымыз шекленген күні мен ауырып жаттым бүгін күндіз күні азанда қылатын видеом еді азанда видео қылуға шығып бара жатырған жерімде бірден почкам ауырып қалды сөйтіп үйге қайттым обратно ассалаумағалейкум хаммеге бәрше бәршеге құлас қожелі базарын жағдайларын көрсетеміз бүгін қандай жағдайда болып жатырғанын енді көрсетпесек болмайды бұл теманы басалық ба до конца алып баруымыз керек құлас оралбай інімізбенбіз міне қожелі 24 каналының админі һәм тәуіп десек болады почкам ауырып жатып жатырып едім келді рахмет сразу телефон қылып еді ауырып жатырмын оралбай десем сразу келді де өзінің ә, несін әрігерлеріменен келді әрігелерімен келіп ә, шақтырып кетті шақтырып кетпеді қасымда енді шақтырып алып шықты мені ауырып жатып едім рас та мазам болмай жатырып еді енді құдай қаласа Э, Ненің тобы дейді ласаң почка ауру басқа басқа басқа кеселдіктерге ем өзінің номеріне телефон қылсаңыз болады э, тоқсан тоғыздан бес жүз қырық үш пе еді үш жүз қырық үш отыз жеті елу бес еді құлас өзіміздің темамызға көшейік базар мәселесі бойынша Құллас, үш төрт күннен бері базар мәселесі бойынша э, видео шығарып жатырмыз до конца алып барайық деп жатырмыз енді Э, құда қаласа ең бірінші нәубетте э, менің бір мұражатым бар осы қожелі районы ә, дихан базарының сол пай иелеріне мұражатым пай иелері үлкен ә, сол мәселені шешуші орган есапланады, солардың жиналысында көріп шығылады бұл мәселе құрметлі қожелі дихан базары пай иелері сілерден ілтимас осы қожелі районы базарын тәртіпке салуға со сіздің жиналысыңызда кеңесіңізді көріп шығың біріншіден екіншіден бұл саяра юсупованы 24 2021-24 август күні со, 2021 жыл 4 февралдағы жиналыс баяндамасы бекарланған себебі сол базарком сайланған күнгі баяндама себебі мен пікірімше жиналыс баяндамасының бәрі ә, бекарланған болса ол жерде сайланған ә, ә, базарком да низамсыз деп табылады соны көріп шығың менің ілтимасым одан кейін сол қожелінің базарын ә, базарына жаны ашып сол істеймен деген дейтін адамларға бір таллау жариялаң таллау Қожелі базаркомын Э, тайлауда со э, таңлау жариялаң қандай жерде істеген <coughs> ақырғы мәрте қандай жетіскерліктерге еріскен бәрін документін алың тек саяра юсупова емес мысалы үшін мысалы үшін айтып жатқанда үш төрт адамды документін алып таңлау жариялаң э, оның бизнес режелерін көріп шығың һәм сол қожелінің базарын руажландыру бойынша ең жақсы деп табылған адамды таллаң сонда қожелінің базарың жағдайы жақсыланады сонда базар жақсыланады һәм әзмен э, үш төрт жылдың ішінде э, қожелінің базары қандай жағдайға қандай ашынарлы жағдайға келіп қалғанын мен сіздерге көрсетемен қандай ашынарлы жағдайға келіп қалғанын ұлыма мысалы үшін әзі қоженің базарына орын пұл жиналады стоянкіден ақша жиналады ол ақшалар қаяққа кетіп жатыр менің естуім бойынша э, менен 500 миллионға э, шекем ақша жиналу мүмкін екен 500 миллион бүгінгі күнде 250 миллион ба 200 миллион ба анығын білмеймін 250 миллион тапсырып тұрыпты деген хабарлар келіп тұрыпты маған анығы да маған келген хабарларға қарағанда мен өзім анығын білмеймін Соның үшін Қожеліге жана Қожелінің базарына жаңа ашитын. Со халық арқайын отырып сауда қылатын, хам арқайын сауда істеп кете алатын. Мысалы үшін халық келгенде, халыққа қызмет көрсеткенде жақсы бір базар жаратып бере алатын бір адамды таңлау жариялап, таңлау жариялап, со базарком қылып қойың. Пай иелері, сілер үлкен күшшілер, ояның жиналыста ана Саяра юсупова я болмаса басқа жоғарыдан келген адамның айтқанын қылып е жақсы деп қол көтеріп отырмаң қожелінің қожелінің халқы жұмыссыз адамдар сол базардан тірікшілік қылады қожелі базарынан менің жаным ашығаны мен пай иелеріне жаным ашып жатырған жоқ олар бар адамдар бай адамдар көбісі да енді һәммесі емес мен қожелінің мына базарға шығып күн көретін адамдарына жаным ашып жатыр бір құдайдан қорқың жоғарыда отырғанлар мен сіздерге бір тема ә, қаласа бір не қыламын даярлап жатырмын проект әуетжан би деген би болған қожеліде әуезжан би деген мұртаза бидің баласы әне қандай адам би болған қандай би болған осы қожеліні таслап кет деп қаш, қашып кет деп не берген уақытында ұсыныс берген уақытында хиуа ханына қарсы шыққан адам енді э, оны кейіннен бір тема қылып айтып беремін құда қаласа да қашып кет деп ақша берген инвесторлер сол қожелге келген пахта зауыт салып жатырған бай адам яқ деген өлсем қожелде өлемен деген осы қожелде өлемен әне қожелінің сондай хәкімлері болған уақытта тарихта сондай жаны ашық адамлары болған біздер қожел қожелдегі сол пай иелері болса қожелді жасайтын болса бір адамларға бір сауап үшін осы мына мәселені шешуде жәрдем берің одан кейін ә, жоғарыда отырған ә, министрлер кеңесіне де бір мұражатым бар осы мәселе бойынша үйреніп шығуыңызды ілтимас қыламын не үшін осы 4 февралда 2021 жыл 4 февралда болған жиналыс баяндамасын бекарлаған бұны неге хакимият неге орыламай жатыр мысалы үшін сілер ә, э, министрлер үкімет министрлер кеңесі үкімет болатын болса министрлер кеңесі үкімет болатын болса сілер э, сол қожелі районы хакимиятына беріп қойсыз елу бір процент акцияны ә, не пайды сол бойынша бір рәсми мағлұмат беруіңізді бір тексеруіңізді сүрістіру өткізуіңізді ілтимас қыламыз сіздерден енді э, базардың жағдайынан бір көрсетіп кетейін мүмкін ә, жоғарыда отырған министрлер кеңесінде кеңесіндегі адамлар қожелі базарын келіп көре алмаса керек бірақ міне қожелі базарының жағдайын сіздер келіп көре алмасаңыз мен прямой эфирде көрсетемін сіздер үшін кеттік оралбай елжібер біздердікі кіші күшек емес та простой машина міне кеттік қожелі базарының жағдайы бұл ұстаян қазір міне қожелі базары стоянкасы қандай ашынарлық жағдайда иә асфальт жоқ көріп тұрсыздар ғой асфальтланбаған ешқандай асфальт жоқ қыстың күні мына жер суға толады балшық болады болото болады адамдар жүре алмайды міне мысал үшін енді бұл мына жерде ә, неге кіруге ә, ақша алынады стоянкаге бұл балаларда айып жоқ базар базар тарапынан қойылған адамдар сол түскен ақшаны мына жерге істетсе болмай ма міне жағдайды көрің қожелі базары кеттік ішке кеттік міне ашынарлы жағдайда қыстың күні деген балшық батпақ жаздың күні шаң ақшасын алғаннан кейін міне мына жерде стоянкаге ақша алады ақшасын алғаннан кейін сол стоянканы істеу керек базарға түскен ақша ғой ақшадан алыну керек ассалаумағалейкум міне қожелі базары кірдік ішке в общем шарайт жаратылмаған жақсы емес міне сонша орын ағаннан кейін шарайт жарату керек адамдарға міне міне қай жаққа барады мына адамдар сол жерде ана пырлапканы бұзып тастаса міне қазір және көрсетемін ассалаумағалейкум міне жағдай Қайырды шарайып бар жоқ шарайып көрдіңіз ба міне жағдайы базардың Бамбейге ұқсайды бамбейге. вайран болып жатыр афганның базарлары мұнда емес шығар міне міне көріп тұрсаңыз міне афганның базарлары бұндай емес шығар айтқанды көріп жіберейін нені қайда боласың жақсы міне базардың жағдайы адамдар жинап жатыр міне ешқандай шарайт жоқ ұлыма базарда міне қожелі базары міне қожел базар вайран болып жатыр бос тұрған жерлер көп неге міне базар А? түсе бер е түскенде не болыпты бомбейдің базарындай базарларымыз міне мінекей disease. Аз ар жақта базарға кіре берістегі стоянканы көрсетемін. Не базар? Сол хаммесі базарға ақша төлейді міне. Қаққа кетіп жатыр, шарайды жаратып беру керек. Міне мінекей қыстың күні жауын шашын уайран болады мына жердің әммесі шарайт жоқ міне мен мына жақта енді э, стоянканы көрсетемін бұл жақта да стоянкіден ақша алынады ақын бабаев стоянка деп айтылады бұрынғы көне автовокзалдың орны соны азырақ бір пай иелері болып бір азырақ ойланың алдын базарларымыз қандай еді қарбақстанда ең зор базарлардан бірі еді міне ақмобаев стоянка жағдай шаң тозаң міне шаң көтеріліп жатыр күнде мына жерден домасадан бес мың сом ақша алады шамамен енді шамамен айтып жатырмын бес мың ба төрт мың ба бұл пұл жинайтыларда айып жоқ мына жерде тұрып ақша жинайды жеңіл автокөліктерден екі мыңнан жинайды сол жерде тұрады міне міне көрсеңіз болады қожел дехқан базары дейді мчж міне қараң мчж масулияты шектелген жәмет деген бұл қараң сол екі мың сомнан ақша алады бұл бірақ стоянканың жағдайы мынандай міне уайран болып жатыр шарайы жаратылмаған міне афганистанда бұндай стоянка жоқ шығар иә асфальт қылынбаған міне көрің жоғарыда отырған министрлер кеңесінің сол тарау бойынша жуапкер қанегелері көрің міне жағдай уайран болып жатыр міне шаң міне мінекей базардың жағдайлары ал бұған не дей аласыздар ал төрт жыл бес жылдың ішінде рауаждану болған ба міне қожел базарында міне Hamma жер волота міне. Ақшаны жинайды, жинайды, жинайды, жинайды, бірақ базарды іслемейді. президентіміз бейшара жанып күйіп жатыр адамларды разы қылуымыз керек адамларды разы қылуымыз керек деп жатыр міне қаяқтан разы қылады міне қожелде қожелде тек бір екі адам разы болу керек рахмет президентімізге да адамдарды разы қылу керек ісбілермелерді қолдап қуатлауымыз керек деп жатыр қалай қалай денсаулық аман сау ма енді тасыл жаптың бойын көрсетемін қазір вообще страшный жағдайда болатыр қалайсыз кеше ақшымыз прямой деп жердеміз кейін сөйлесеміз ассалаумағалейкум не қане шарайт бар ма не шарайт жоқ вообще көрің баға берің комментарий қалдырың міне тасыл жаптың бойы мынау абыган базар болып жатыр міне мына жер ертең қыс болса болото болып қалады адамдар жүре алмайды мына жерде міне енді алдын шарайт бұрындан жақсылау еді ғой мына қожелдің базары қазір вайран болып жатыр міне түскен ақшалар қай жаққа кетіп жатыр міне таслы жаптың бойы міне ерепшілер сүрнігіп жығылады мына жерге барып барма Meneer Zouwij. Nou, ал қауес етіп болмайтын шығар міне көрің айтың міне жол бар міне жол бар базар не базар Прямой. Не базарларымыз. Ал хауес етіп бола ма ал сол базарға? Міне. кімнің айыбы сол сонша ақша жиналады базардан міне шарайыт деген сонша базарға түскен пұлдан жиналған стоянкаге түскен ақшалар қаяққа кетіп жатыр сарай жоқ қой енді міне міне мына қараң адамдар қай жерлерде сауда қылып жатқандарын көрің міне көрің міне міне міне мұсырлар толып жатыр міне базарда мұсырлар мұсырлардың атырапында сауда қылып жатыр адамдар Базар бардак. Министрлер кеңесінің арнаулы қанегелері сіздерден ілтимас. Бір келіп ревизия жіберің. Прямо эфирдеміз. Міне мусор, міне базар. Адамлар қандай жерлерде сауда қылып жатыр қараң көрдіңіз ба міне мұсыр сасып жатыр ана міне міне көрдіңіз ба бұл төгетін жер арнаулы жер жоқ па апа сестің сестің адамдары қарамай ма екен мына жерге қарасын жақсы міне қожелі базары қарақалпақстанда ең зор базарлардан еді көп жылдар алдын ең тәртіпті базарлардан бірі еді міне міне әмме жер мұсырға тола міне мұсыр деген қараң адамдар қандай жерлерде сауда қылып жатыр көрдіңіз міне жағдайлар кім хауес етеді сол базарға бірақ сонша ақша тауып беріп тұр мемлекетке адамдар базарда сауда істеп жатырыпты қалай прям ойдамыз міне ау бармыз бармыз міне міне көш базар міне базарымыз

базардың шарайыты жақсыланбайды канализация мәселесі шатақ ассалаумағалейкум жақсымыз қалайсыз жақсымыз іштеп жатыр ау ау іштеп жатыр ма міне қандай шарайтта істеп жатыр Neyse abay. Ne? Hani? Ancaklarından kurşetin. Nasıl yaptın işim? Yeah, I'm gonna. <laughs> мусор төгіп қойды да жоғалғаннан кейін Şahit çok. ассалаумағалейкум қалайсыз жақсымыз базардың жағдайларын көрсетіп жүрмін прямойда адамдар сауда қылады міне мына салма салма болып орыс ұрыс болған жердің базарына ұқсайды қараң da onda götürmek. Almanya'ya gidiyor. Ama Pakistan <laughs> bazen aksaydı. Oradan gidemiz yani. Ne? Önkü önkü yollar. İkisi turcu da telefonumuz. Şimdi ben. Thank you. магазин құратын болса сол құрсын мен маған қара кім крутой қазақ деген хайп пайп үшін түсіріп жүрген жоқ па түпірдім хайбыңа Nochmal zurück. лагерь. Алып бер дейді. Қалай good a water. Olası Құлас міне базарды көрдіңіздер өздеріңіз құласа шығарып бір пікір білдіруіңізді ілтимас қыламын базарға жаны ашитын бір жақсы иманлы инсаплы ертеңгі жиналыста сол иманлы инсаплы адамды бір тайлауды бір жақсы қарар шығаруыңызды һәм сол пай иелеріне бір оянуыңызды қаттырақ көздеріңізді ашуыңызды ілтимас қылып қаламыз һәм министрлер кеңесіне һәм сол хакимияттағы министрлер кеңесіндегі һәм хакимияттағы осы тарау бойынша бір жауапкер шақсылардың пікір білдіруін һәм рәсми жауап қайтаруын һәм мұнасібет білдіруін ілтимас қыламыз этібарларыңыз үшін рахмет видео жаққан болса лайк басын һәм басқа каналдарға тарқатуыңызды ілтимас қыламыз